咱就不说别的，直接开始吧。不知道我还能笑多久哈，走着啊！呀，妻子好吓人呐！啊，啊，别哭啦！哎嗨，老婆！呀呀呀呀呀呀呀！Sleeping like a like a baby. Baby. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy. Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. Everything's gonna Seriously? Be... Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just, I don't understand why you are so... <gasps> Mia, get down! Mia! Oh God. <gasps> Oh, Chris, what the hell? Sorry, Ethan. No. What? Why? Oh. 哎，被逮了。女儿，我的女儿呢？ <sighs> All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. 哎呀，又来了！那第一下打昏我就直接把我背走吗？那被打两下！哎呦我天，自己的影子怎么那么吓人？ 抬头望望天，月亮在笑。啊，你看这不就是一个那个嗯吊死的鸟吗？我去，这么啊，这么多死鸟吗？别别别别别别别别别别救别救命！救命！救命！救命！啊！救命！ 这路怎么不是越走越宽？这深度越走……脚脚不要啊！还是在外面冻死比较好。这这土豆都发芽了！哎呦我天，树也死了！哼，我想回家了。嗯。 衣柜，好旧哦！我 <laughs> 还是没有武器。拜托，有点什么吧？啊！我能不能进去，然后把这个门关上？ 我好紧张，我都不敢说话啊哈！我不想玩了啦！哎呦，完了完了完了！切！啊！ <laughs> 哎，这个木头也不能让我拿着防身啊，手无寸铁。 哪里破了个大洞？有人走过，堵住了。 完了完了完了完了完了完了完了完了完了！啊哦哦，出来了！我天哪！我讨厌里面钟声，死亡的钟声已经敲响。为想把鸟吊起来啊！ 此住住户失踪，所以上了锁。不是，这所有人都失踪了呀！啊，这个鸡还活着耶！太黑了，我的天，我好害怕！这是……逃逃逃逃逃！哎，我跟你说，我不一样。我为什么要这么说 n o no friendly friendly. Who are you? Who sent you?

老头死了。Dead body. Wait, there's more. What the hell is wrong with this place? 有东西在动。 吃那么多了，不剩我一个呀！别这样我 h hell？我没有子弹了，我不会还要再进去吧？ 哦，太好了，大陷阱，太好了，要啥啥没有啊！走吧，我看今天就到这里吧。尝鲜，尝鲜啊！ 都吃那么多人了还吃不饱，我能绕后吗？这收音机的声音，我他妈医生胆子真他妈大！哎呦，脏话已经别管我了，人都到这份上了，脏话都不让人说还要不要了？ 还是蛮简单的吧。 钱干什么呀？ 是吧？这是什么洪水猛兽？哎呦，我天！我不想回头看。 去给手柄充电。